Здравствуйте! Сегодня будем готовить гороховый суп-пюре. Как приготовить гороховый суп-пюре, рецепт очень прост и каждый желающий может его приготовить. Берем горох, засыпаем посуду и заливаем его водой на 2 часа, сверху водой заполняем не менее 2 сантиметров. Так он должен простоять, набухнуть и потом высыпать кипящую воду. Берем горох данный, который уже набух, и будем сейчас его высыпать в кипящую воду. Кипит вода и высыпаем горох, помаленьку, чтобы брызги нас не ошпарили. Засыпаем горох в несоленую воду. Подсаливать будем, когда он уже прокипит, минут 40. Потому что если засыпать в соленую воду горох или все бобовые, то они в таком состоянии, в котором мы его засыпаем, в таком и будут оставаться. А нам нужно, чтобы он, горох, разварился. Поэтому будем подсаливать воду, когда он уже проварится не менее 40 минут или позже. Итак, должен прокипеть горох не менее 40 минут. Потом будем готовить овощи. Как сварить гороховое пюре, представится нам такая возможность, то будем внимательны к количеству воды, потому что от этого зависит, что мы хотим готовить. Этот постный гороховый суп-пюре очень полезен, так как в нем много калорий, необходимых для поддержания полноценного развития нашего организма. Сюда добавляем также и зелень, и морковку, и лук. Все по вкусу, кто что хочет. Можно и петрушки еще добавить, или других компонентов, какие кто любит. Итак, засыпаемся сюда. До этого Горох должен кипеть не менее 40 минут. И еще 15-20 минут он будет кипеть с этими ингредиентами. По этой технологии и приготовляют гороховую кашу, только объем воды необходимо уменьшить. Многие разбивают горох блендером, но хороший горох блендером разбивать не надо, он и сам хорошо раскипит, разварится и будет он однородной массой. Поэтому если у вас жесткий горох, то надо разбивать блендером или долго кипятить. Данный гороховый суп-пюре состоит из простого состава входящих в него ингредиентов, которые по калорийности не уступают многокомпонентного блюда. Этот суп-пюре постный и поэтому кроме гороха, овощей и зелени, даже растительного масла здесь ничего нет. Тщательно перемешиваем и в таком состоянии еще оставляем на 15-20 минут кипения. Для приготовления данного суп-пюре картошку добавлять не надо, в крахмала и так достаточно в самом горохе. Накрываем крышку и пусть он кипит так. Вот так красиво выглядит наш суп-пюре со всеми ингредиентами, тут и витамины, и калории, все в одном. Это он в горячем состоянии, так выглядит. В холодном он выглядит совсем по-другому. Горячим и ложка провалит, все. А в холодном будет иное состояние. Вот сейчас посмотрим в холодном состоянии. В холодном состоянии мы ложим ложку, ложка удержится. Вот это настоящее суп-пюре. Если в холодном ложка проваливается или в горячем удержится, это не суп-пюре, это просто суп или пюре. А суп-пюре должно именно в горячем состоянии ложка проваливается, а так лежа, а в холодном состоянии лежать. Это состояние свидетельствует о том, что крахмала и в самом горохе достаточно. Как многие утверждают, что необходимо еще добавлять картошку для увеличения крахмала, но как мы видим наглядно, что крахмала здесь и так достаточно. Всем приятного аппетита! Пишите свои впечатления на страницах просмотра видео. Нравится вам или не нравится. Хотите быть первым получать известия о добавленных новых мною видео? то подписываемся на канал. Всем желаю успеха, всего доброго, до свидания.